Во ова видео ќе ги поврземе типичните својства на металите со начинот на кој нивните атоми се поврзани. Металите се обично погусти од другите цврсти субстанции, спроведуваат топлина и електричество и може да се виткаат и остануваат свиткани без да се скршат. Тие се вообичаено цврсти на собна температура и прилично лесно се топат. Но многу е тешко да испарат. Тие се сјајни и ако ги удриш имаат звук како метален прстен. Сите овие својства произлегуваат од начинот на сврзување на атомите на метали. Типичен атом на метал има надворешен електронски слој кој е помалку од половина пополнет. Кога атоми на два метали ќе се приближат, се образува врска од електронски пар. Кога другите атоми ќе се приближат, тие исто така ќе бидат привлечени од првите, бидејќи има место во надворешните електронски слоеви од двата атоми за повеќе електрони но никогаш не е доволно за да се пополнат надворешните слоеви. Поради тоа, може да додаваш атоми толку колку што сакаш, овозможувајќи им на металите како елементи да образуваат густо пакувани метални кристални структури, каде атомите се поврзани со електронски облак. Во овие делумно пополнети надворешни слоеви, електроните се распоредени низ целата кристална структура. Металите се кристални. Следниот пат, кога ќе поминуваш покрај галванизирана ограда, погледни внимателно за да ги видиш кристалните зрнца на цинк на површината од железото. Предходно споменатите својства на металите се поврзани со нивната атомска структура. Кај големите структури изградени од неметали, како силициум во карпите, има максимално 4 атоми во обкружувањето на секој централен атом, со густина околу 4 пати поголема од густината на водата. За разлика од нив, кај кристалите на металите атомите се многу погусто пакувани и се обкружени со 8 или 12 други атоми. Исто така, атомите стануваат помасивни како што се оди надолу во периодниот систем, каде што се наоѓаат повеќето елементи што се метали. Например, златото има густина 24 пати поголема од густината на водата. Но има и исклучоци. Литиум, натриум и калиум се помалку густи од водата и пловат. Електроните од електронскиот облак можат лесно да спроведуваат топлина и електричество низ металот, што ги прави металите одлични спроводници. Непостојаната природа на врските значи дека атомите може да се лизгаат едни покрај други, но остануваат поврзани. Тоа им овозможува на металите лесно да се виткаат или да се обликуваат во различни форми без да се скршат. Врските помеѓу атомите на металите се силни, па тешко е да се разделат атомите. Поради тоа, металите тешко испаруваат. Како и да е, врските не се фиксни како кај другите големи структури. Поради тоа, металите се топат прилично лесно со атомите кои се лизгаат едни покрај други, но и покрај тоа се заедно. Всушност, некои метали, како жива, се течни на собна температура, Електроните може да абсорбираат и да реемитираат светлина на сите бранови должини. Металот на задниот дел од огледалата е тоа што го овозможува одразот, а не стаклото. Звучните бранови може да патуваат побрзо и полесно низ едноставните и цврсто сврзани метални кристали. Тоа е добро за правење на звона и чинели. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посетија нашата веб страница науказадеца.мк.